Ողջույն հարգելի այցելուներ եւ ալիքի բաժանորդներ։ Այցելեք մեր վեբ կայքը doj.agmenish.com։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան խմբին։ Եվ եթե ուզում եք ավելի շատ վիդեոներ եւ արժություններ, գրեք մեկնաբանություններ, դրեք լայք like եւ բաժանորդագրվեք։ Բեդե նող, ոչ, ոչ։ Որ ուրլաուբ haben wir weder Zeit noch Geld։ Արցակուրտի համար մենք ոչ ժամանակ ունենք, ոչ փող։ Die դե, Öffentlichkeit Հրապարակայնություն Ich möchte in der Öffentlichkeit nicht streiten. Ես չեմ ուզում հրապարակայնորեն վիճել։ Der Zusammenhang. Կապակցություն, կապ։ Was ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen? Որն է այս երկու թեմաների միջև կապը։ այդ, ի վեր, սկսած։ Էս հատ սայտ մոնաթը նիշտ գեղեգնետ, մի ամսից ավել է անձրև չի եկել։ Ich bin hier seit 2006. Ես այստեղ եմ 2016 թվից ի վեր։ Տեսհալ, այդ պատճառով, դրա համար։ Hans macht seine Hausaufgaben nicht, deshalb darf er heute nicht ins Kino gehen։ Հանսը չի անում իր տնային աշխատանքը, դրա համար նրան թույլատրված չէ կինո գնալ։ Դի մալեր, Պարիսպ, Քլեթեն, Մագլցել, Olive ist noch sehr klein. Ich kann nicht über die Mauer klettern. Oliver-ը դեռ շատ փոքր է։ Նա չի կարող մագլցել Պարիսպի վրայով։ Հյուրսեցեբիլդեն Կազմել ըղձական նախադասություն Hier ist sehr kalt, wenn es hier doch nur wärmer wäre. Այստեղ շատ ցուրտ է, եթե միայն այստեղ տաք լիներ։ Դերը իսկ ձեա դունքել։ Այստեղ շատ մութ է։ Վենեսիա դոխնու հելը վեղը։ Եթե միայն այստեղ լուսավոր լիներ։ Warum singt er so laut? Ինչու է նա երգում այսպես բարձր։ Wenn er, wenn er doch nur leise singen würde, Եթե միայն նա ցածր երգեր։ Der Wein schmeckt schlecht. Ginin vatne. Wenn der Wein doch nur besser schmecken würde. Եթե միայն գինին մի քիչ համեղ լիներ, Die Aufgabe ist so schwierig. Վարժությունը շատ դժվար է։ Wenn die Aufgabe doch nur einfacher wäre, եթե միայն վարժությունը մի քիչ հեշտ լիներ։ Er hat die Tür zugemacht. Nadur pakets. Wenn er doch nur die Tür nicht zugemacht hätte, եթե միայն Nadurը չփակեր, Sie bleibt heute nicht bei mir. Նա այսօր ինձ մոտ չի մնալու։ Wenn sie heute doch nur bei mir bleiben würde, jede mir ein Story ins Mordmenage. Warum fährt er so langsam? Ինչու են ավարում այսպես տանդաղ։ Wenn er doch nur schnell fahren würde, եթե նա միայն արագ վարեր, kind of finding։ Klaus ընկերուհի չունի։ Wenn Klaus doch nur eine Freundin hätte։ Եթե միայն Klaus ընկերուհի ունենար, Գրբուս վեղծոշպետ ապ։ Ավտոբուսը մեկնում է այնքան ուշ։ Վենդեբուս տողնու ֆրուե ապֆարեն wurde։ Եթե միայն ավտոբուսը մի քիչ շուտ շարժվեր։ Կոնդիցիոնալ սեցե բիլդեն Ձևակերպել պայմանական նախադասություններ։ Das Geld liegt nicht in der Schublade. Ich finde es nicht. Փողը դրված չէ գզրոցի վրա։ Ես այն չեմ գտնում։ Wenn das Geld in der Schublade liegen würde, würde ich es finden. Եթե փողը գզրոցի վրա լիներ, ես այն կգտնեի։ Joy ist sehr faul. Er kann die schwere Prüfung nicht bestehen. John շատ ծույլ է։ Նա չի կարող դժվար քննությունը ստանալ։ Wenn Joe fleißiger wäre, konnte er die schwere Prüfung bestehen։ Եթե Ջոն աշխատասեր լիներ, նա կկարողանար դժվար քննությունը ստանալ։ Ich bekomme eine Lohnerhöhung. Ich suche mir keine neuen Job։ Ես ստանում եմ աշխատավարձի բարձացում։ Ես չեմ փնտրում ոչ մի նոր աշխատանք։ Wenn ich keine Lohnerhöhung bekommen würde, würde ich mir eine neue Job suchen։ Եթե ես չստանամ աշխատանքի աշխատավարձի բարձացում, ես կփնտրեմ նոր աշխատանք։ Ֆայֆն Սուլել, Շիցխիշտի, Շիցխիշտիա, ֆուտբոլի դատավոր։ Էլֆ մետը 11 մետրանոց։ Դիշիտ շխիշտը ֆայֆ նիշտ, Էսկիպտ քայնը էլֆ մետը։ Դատավորը չի սուլում։ Ոչ մի 11 մետրանոց չկա։ Բենդերշից շխիշտե պայֆն վուդ է, վուրդ ես այն են էլվ մետը գեբեն։ Եթե դատավորը սուլեր, կլիներ 11 մետրանոց։ Heute ist das Wetter sehr schlecht. Ich gehe nicht spazieren. Այսօր եղանակը շատ վատ է։ Ես չեմ գնում քայլելու։ Wenn das Wetter heute besser wäre, würde ich spazieren gehen. Եթե եղանակ այսօր լավ լիներ, կգնայի քայլելու։ Der Autofahrer fährt zu schnell. Er muss eine Geldstrafe zahlen. Վարորդը վարում է շատ արագ։ Նա պետք է տուգանք վճարի։ Wenn der Autofahrer langsamer fahren würde, musste er keine Geldstrafe zahlen։ Եթե վարորդը դանդաղ վարեր, ոչ մի տուգանք չէր վճարի։ Wenn Hans seine Hausaufgabe machen würde, dürfte er heute ins Kino gehen։ Եթե Hans-ը իր տնայինը աներ, նա իրավունք կունենար կինո գնալ։ Besuchen Sie bitte unsere Website deutscharmenisch.com. Abonnieren Sie bitte unsere Facebook-Gruppe. Und wenn Sie möchten noch mehr Übungen und Aufgaben, bitte schreiben Kommentar, stellen Like und abonnieren. Dankeschön. Tschüss. Bis nächstes Mal.